znači otišli smo 55 metara od sela i odmah je bilo tu. Brzo smo reagovali, tako da, naš. Posta. Ajmo, bre. njega. ovo je ovo godište. Tu je pogodak ti nije izašao. Daljina. Ovo ima tu. 130. Sad ćemo iz mega daljine. Baš lepo je se. Baš lepo je se. Ništa, idemo dalje. bio, bilo jedno 200. 40, 50, ali onda je počela da odlazi. Bra. Ali je napravila salt, mater. Ne vidi je više. Tamo je legla trava, idemo po jude naći. Ne, ono prošlo sam to nešto. Spavam. Koliko meriš na kola? 244, 243. Daj, plećka. A tu sam išan. Idealno sam nišao, samo sam kada ti spustio brucu ispod kišme. Ženka. Petera. Dobar izlaz. Luća. Kako je salto na to? Ovo mi je lepa lisica. Prava ženka. Da vidimo pa? Ovo je jedno. Tri, četiri. on baš, baš. Baš iz zvuku puća. Znaš što je negativno kod ovih pucanja preko 200 metara? Teško naći. Tu moraš 200 metara da vučeš lisicu. hm, no to mi nisam mislio. Nosi. Oj! Oj! Ajmo bre. <laughs> Broj 28 u ovoj sezoni. Idemo. Znači trčala je pun krug u nas, napravila je krug, na vetar se okrenula i Vamo smo je ušlupali, ali osjetilo nas vetar. tako. da tiče pogotim ili čega si. E, da si odmerio. Da treba tu spuca. Mala glava, lekolica i glavice. Sitne si, jel? Još jedna uspješna noć, tri lisice manje. Bilo je zanimljivo, ovoga puta Stelio dve, 2, jedno. 1. Vidimo se sljedeće nedelje u 19.00. Za još ovakvih epizoda prijavite se na naš kanal klikom na subscribe.